namhlanje ukuthi ingwenyama yakithi ungangezwe ukhona phakathi kwethu namhlanje lo okwamashobane lo okamzilikazi lo okalobhengula lo okanjube lo okapatrick lo okahamfi lo inkosi yakithi nansi matabezulu bhayeli sanibonani mahlala ezulu yebo sanibonani mahlala ezulu hayi angizoba sanibuza ukuthi impilo injani ngoba nibona nephilile nibahle futhi nibahle um eh, mabonga abantu basekhaya ngokubamba lelizwe lomphendulo eh yebo ngimbizo esibiza meet the king kodwa kumcimbi wenu hayi okabule umcimbi wesizwe siyo hayi okabule ubulelana ngaba likhanda lesizwe kodwa ngaphandle kwamalungu omzimba yini amandla ami wathola kini mhlawumbe wathola kini ba siyakudlula eh, angithi kunabantu ababesitshela ukuthi amahlaba ezula ngeke um bagqobe inkosi kona um eh, amahlaba ezula pheni lathi hhayi besinganinceni besinganiqeni siyanitshela ukuthi sizokwenza Ithe sikhuluma esigodlweni eh, sahlanganisa amakhanda nendlini nebutho lenqama sathi isizwe sivu. Abantu mabahlangane nesilo sabo babone isilo ngomehlenyana abe sebesile. Njalo Njalo ke ngizocela uthatha leli thuba ngilitshele ngezinto eziqhakazileyo kubudlelwane. Ukhuma, umculo, umdleke, usikhabo, umdubandlela, olobhengola nomzilikazi. umzelekazi kamashobana ubone nalozolwa ukuncedisa umncedisi kafana ufana kanje kunjube kalobheko lulobheko langamzelekazi number one kumele sihlanganise zonke izizwe ezakha isizwe sakithi kunabantu abathi hayi mina ngokamoa hayi mina ilikhala ha loko maphele bana singabantu abantu baqalana sibeke imbumba amakhiwa athi united we stand divided we fall no man is an island no man is an island izinhlelo zokubuyisa isidima sesizwe sakithi umuntu aziphenye ngobukhosi bakithi amabutho akamzilikazi nolobhumela mawaphutha ziqoqeni sizwe sikakhokho zibe abantu abanye indoda ukuthi ibhilonga kweliphi ibutho ayazi ukuthi induna yakhe ngubani njalo nkosi ngoba induna zona ziyayazi ukuthi inkosi izinto mazihambe ngohlelo indlela eh, zokuthukuthisa nezomnotho abantu bakithi ngesigaba ngesigaba nenduna nenduna nakuzo zonke izindawo la kunabantu bakithi asihlanganeni sivuse the institution abayibizi the kingdom number four the revival of our culture our norms our values our standards our traditions our heritage and most important our heritage sites kunenxala ebulawayo kumele siyibiyele kumele kucace ukuthi it's a historical and heritage site yamashabezulu asihlangane ehlanganiseni lokho sinakho umuntu one-one rand nomuntu one-thousand kuyafana imali imali asisebenzeni asihlanganeni to revive the characteristic of valor courage heroism and self-belief amongst our culture to regain all that is lost from colonization to today, to galvanize our people to embrace the newfound spirit of isizwe father. ngalo mazwi mabili mathathu ngithi vuka mfakazi vuka vuka vuka mfakazi vuka vuka siyabonga bamakithi awubakithi Siyabonga kakhulu bakithi sinikezela phana bakithi eh, induna yasenhlamba baloyi kube yiyona eh, ezokhiphela inkosi yakithi estage bakithi sibancane kanje mfo kamxoshwa asikwazi ukuthi simkhiphe eh, inkosi yakithi sizocela ukuthi bakithi induna yasenhlamba baloyi kube yiyona esikhiphela inkosi yakwethu mahlabe zulisabo masi bonke inkosi yakithi wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena kazulu wena kazulu wena kazulu wena kazulu wena kazulu wena kazulu Ganhezwe! Ganhezwe! Ganhezwe! Ganhezwe! Ganhezwe! Ganhezwe! Aete! Aete! Aete! Aete! Aete! Aete! Siamo la Matazur! awubakethi kwaze kwamnandi ukuba kumndebele